ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਲਾਏ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਅੜੀਏ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਬਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਐਸ ਕੋ ਬਾਤ ਐਸਕੋਬਾਰ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿਨੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੀ ਸ਼ੇਰ ਟੱਕਿਆ ਕੰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਕਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਟੁਟਾਲੀ ਜਾ ਨਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀਆਂ ਮਿਲਾਵਾ ਸਪੀਡ ਮੈਂ 200 ਦੀ ਚਲਾ ਉਹ ਸਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਅਮ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਰੇ सरदार पक्का मैं सभी ਕੀਤਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕੋ ਕੋਟ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤੀ ਐ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਕੰਦਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਏ ਡਰੋਪ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਵੇ ਐ ਹੁਣ ਪਏ ਨੇ ਤਾਰੇ ਤੇਰਾ ਲੱਭਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਜਵਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਚਾਲੀ ਤੇ ਮੱਠੀ ਰੱਖਦੇ ਸਪੀਡ ਗਾਣੇ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਪੀਟ ਕੋਈ ਕੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਉਂਡੀ ਛੱਡਦੇ ਹੀਟ ਸਿਰ ਹਿਲਦੇ ਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਚੜ ਗਈ ਐ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਨੇ ਸਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਚੇ ਚ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਰੈਂਡ ਪੈਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਲਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਂਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕੱਪਰੂ ਪਰਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਚਾਰੇ ਹਾਈ ਹੋਏ ਪਹਿਨੇ ਪਾਰੇ ਸਭ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹ ਮੁੰਡੇ